Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodio estas iom eh, frue char la eh, tago estas plenplena por mi kai pro tio mi sormetas la veston de kung fu char <laughs> mi devas iri por mia lecionu. Sed hodio mi volis mi decidis elekti kelkajn vortojn pri la ricezzo kai elastezzo de esperanto saman scribas en la parolado de la quara congresso en dresdeno 1900 ok ie pagio 300 sep la sekvon Nia lingvo mem konstante pli ricigas cae elastigas. Iom pos iom konstante aperas novai vortoi kai formoi, unui fortigigas, aliai cessas esti usatai. Cio farigas quiete, senscue, cae ec nerimarcheble. Nenie montrigas ia differenzigiado de nia lingvo lao la diversae landoi, cae iu pli spertae farigas l'autoroi, des pli similigas reciproche ilia usado de nia lingvo, magro la granda mal proximezzo de iliai locoi de logiado nenie rompigas au defectigias la continuezzo inter la lingvo malnova cae nova, <clears throat> cae malgrau la facto che nia lingvo forte disvolvigas, ciu nova esperantisto legas la verco in de anta o dudec iaroi con tia sama perfecta facilezzo ciel esperantisto tiu tempa, cae li ec ne rimarcas che tiui vercoi estas scribita in enun, sed en la nun, en la unua, suc infana periodo de nia lingvo. Bone, ni povas diri ke anka o nun, post multipli da jaroi, ni povas legi la vorto in de Zamenhof tutes en pere. Estas kelkai malgrandai arcaismoi, sed vere temas pri detaletoi. Do, mi volis uh, substreki tion, char uh, eh, tio, tio i vorto aperis nur tri aroi post la fundamento. Cai, quelc foie, uh, eh, homoe consideras la fundamenton indiru baro por la disvolvigio della lingua, dirante che esperanto estas fixita lingua, char estas fundamento, ne. Zaman niam diris tion vi, vi povis legi, cune, con mi. Cai do, ni devas... Ni devas attenti pri la facto che vivantai aferoi estas elastai. Do, ili shangigas. Por ricigi, lingvo, depas shangigi. Cae tio sas tutte normala. Cae esperanto nesas excepto. Esperanto estas escepta nur en la facto ke gi x kiel skriba normo propono. Sed la lingvo farigis tia danke al la parolado de esperanto parolanto e fakte de esperantisto parolando ca skribado, sed chefe parolado kai do ni devas atenti kiam ni parolas pri esperanto al ekstera mondo dirante che la lingvo evoluas tio ne signifas ke ĝi disiĝas en ne komprenebla dialekto aŭ io simile kaj tio esas tute absurda en la nuntempa situacio ĉar esperanto parolanto esas malmultaj en absoluta i compare con uh, la play multo de la lingua en la mondo qui havas literatura en tradizion mi diras facte estas uh, interesse che ne new pensas che la angla la uson angla la australia angla estas diverse lingvoi kai ili ne povas compreni uno la lian pro la malproximezzo, la diversezzo, quanto può. Se ogni tema stia un po' Dio, simple, uh, mi rigas min, ciam. Credo ni memoru per tivi vortoi, ciam ni divas paroli per esperanto, cai ni ziu, che la fundamento estas nur, mi diru, la linio, ene de quiu la variajo de la lingvo povas ocasi, se gi nestas baro. Neniam gi estis. Sas interesse che nur post tri iaroi Zanho substrecis iam tion. Tre clare. Bone. Ien ion por cun mediti. Mi dankas pro via atento mi salutas vin, cis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.